लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत ने महाशक्ति बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा लिया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी घोषणा में यह कहा कि अमेरिका रूस और चीन के बाद भारत पूरे विश्व में चौथी ऐसी महाशक्ति बन गया है जो अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को तीन मीट में मार कर गिरा सकता है अभी तक यह ताकत सिर्फ तीन देशों के पास थी पर अब भारत के पास भी यह ताकत आ गई है इसका अर्थ यह है कि यदि भविष्य में सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष में युद्ध लड़ा गया तो भारत भी किसी भी सैटेलाइट को तीन मिनट में मार कर गिरा सकता है सवाल इस बात का है कि अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को मार गिराने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तेजी के साथ अंतरिक्ष में सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं उससे यह संभावना है कि भविष्य का युद्ध अंतरिक्ष में भी हो सकता है और इस आशय की कई फिल्में भी हॉलीवुड में बन चुकी है लेकिन जिनमें अंतरिक्ष में युद्ध बताया गया है सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी देश की निगरानी और उससे जासूसी अड्डों की खोज बेहद आसान हो गई है और भविष्य में इस बात की संभावना बहुत बहुत अधिक है कि किस सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है और यही वजह है कि भारत में